हाय गाइस कैसे हो आप लोग हाय होप आप सब बढ़िया होंगे एंड अपनी लाइफ में एकदम मस्त होंगे तो दोस्तों मेरे बारे में ज़्यादा जानने में और समझने में कोई इंटरेस्ट होगा नहीं लेकिन कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ मेरा नाम है दीपक मीणा और ये भी यूट्यूब की मेरी सेकेंड वीडियो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को कंटिन्यू करते you गाइस आज का मौसम कुछ खराब सा था इसलिए वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है बन भी सकती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा तो वीडियो को कंटिन्यू गाइस मैं वीडियो को अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वैसे ये फोन मेरा नहीं मेरा दोस्त का है जो ये यूट्यूब आईडी मेरी उसी फोन में है लेकिन कोई बात नहीं मैं भी ले लूंगा एक दो दिन में या एक दो साल बाद या एक दो महीने बाद या कुछ ही घंटों बाद लेकिन ले लूंगा जरूर है तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं चलते हैं in the sky high, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true. तो गाइस मैं नहा भी लिया और आज ठंड भी बहुत थी और मैंने कपड़े भी धो लिए अब चलते हैं मेरी घर के एक तरफ घूम कर भी आ गए और खाना भी खा लिया अब आगे गाइस कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है और ये यूट्यूब आईडी भी मेरे दोस्त के फ़ोन में ऐसा नहीं है मेरे पास एक फ़ोन है लेकिन वो घर पे है और पता नहीं कौन सा है लेकिन फ़ोन है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ज़रूर चलते हैं मैंने आपको बताया था कि मेरे पास फोन है तो कैसा है कौन सा है ये नहीं बताया था तो मुझे पता चल गया है कौन सा है वो कोई सा भी नहीं है और मैं लेना लेने के बारे में सोच रहा हूँ और कौन सा लू मैं कंफ्यूज सा हूँ और मेरे दिमाग में अभी अभी एक आइडिया आया कि मैं फोन लूँ तो जियो का लू भले इसे कितने भी पैसे लग जाए लेकिन लूंगा मैं जियो का तो हाई गाइस कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तो भाई भाई ने बहुत मेहनत की है एक लाइक तो बनता है